hacer otra gameplay de Minecraft. Este es el episodio 4 y vamos a jugar en Marachi Jugar en el mundo elegido. Cargando ahí estamos. Carga, carga, La había hecho en el jacuzzi y me olvidé que lo había hecho. Ah, ahora sí, vamos a intentar hacer una mina en algún lugar que podamos hacer una mina o buscar una mina. Acá. Lava. Vamos a ver. Si va lava seca es porque algo bueno va a pasar. Uh. A Vamos a buscar diamantes. Y no te lo voy a poner el creativo porque si no parece. Ahí está. Super mal. Esto me va a doler un poquito. ¡Ay, ay, ay! De vuelta. Hay que hacerlo de vuelta. Justo, estoy cerca. Ah, ya estoy lejos. ahí está. No, ¿dónde estoy? Ah, otra vida. Y a ver qué otra. Uy, estoy un poco resfriado. Ay, el sonido de mi iPad. A ver, ah, a ver. No tengo pico. Estoy un poco resfriado y eso me hace mal. Odio estar muy resfriado ya. Después sí podría poner música a este juego porque si no... ¡Mierda! Estoy resfriado. ha muerto cagándola. A ver. Le voy a poner pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico. Acá. Pico de oro. Pico de oro para que vuelva. a La la la la la la la. Escucha. Ahí el pedo. Ya encontramos una mina de pedo. Sí, a ver otro Creative para poder volar. Las, las, las, las, las, las. Ah, la vi. La vi, Uy, volé fuera. ¡Mira la casita! Vamos a caer, vamos a caer, vamos a caer <coughs> ok. No para pasar arriba. Uh, mira todo lo que tenía. A ver. Ah, bueno, está bien hecho la vida. A ver. Se rompo todo por ahí. A ver. acá, ¡Carajo, no hay nada! Mierda, me en la cor. Capicu. Piedra, ay. Ah, no, lado Ay, qué miedito. Puede ser ser que baje. Baja. Ay, Más abajo. Tiene que haber diamante de algún lado. Bueno, voy a pausar el video hasta que encuentre al menos esto Volví y encontré oro, oro, oro, oro, oro. Vamos a picar. Ah, espera que tengo... Bueno, uy. Eh, Las, las, Ay, No puedo. Las, las, las, las, Ahora busca casa. Uh, uh, mira, un ¿Qué onda? a la casita. Soy nivel 1. Qué desgracia. Llego, llego, llego. llego, llego. Llego. Voy a modelar un poco la casa y los vuelvo a poner en contacto. Ahí está entonces. Uy, bitch. Y volé. 0 segundos. Bueno, aquí está la casa por las arenas Ahora, ¿dónde está mi cosa? ¿Dónde está? No sé. Ahorita. es un horno feo. Vamos a poner arena en el horno feo Y vamos a poner polvito. No, vamos a poner maderito Ah, rápido. A ver cuánto me hace. Ah, ya sé que podemos hacer. Firewall. Vamos a poner firewall acá. Vamos a ver qué Vamos a tirar firewall. Miren, vamos a tirar firewall. Por la 100 visitas. Sí, pum. Sí todo Minecraft. Uh, uh, ¡Uh, viva! Bueno, fue tan largo como pensaba. Voy a buscar otro. Está el 401. Creo que esta era la que no hace nada. No, era la malicia. Piu, piu, A ver, otra... Creepy es claro. Creo que es la del No, a ver, de vuelta. No, no, no, no. De vuelta, a ver, no. Y el último era Big Head. Pero no podía no dejar sí, Big Head, ahí no. El peor está cerca del piso. Mira, estoy las estrellitas. Qué lindo. Uh, una mina. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, una mina, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Te quiero atrás, quiero atrás, voy adentro. Mira, el portal es de aquí. O sea, siempre ay, Bueno, oh, mira otra cosa. No pienso entrar en mi puta vida. Bueno, como decía, iba a tirar acá. No, no, no, no, no, no, no, no, Voy a tirar el, el, el Lo tengo que hacer. Bueno, el a ver, lo puedo tirar de un vidrio. sí, vio el vidrio. Uh, vamos. Ah, ver el dar Ploto A ver, el cloro. De vuelta. Este ploto más lejos. Mira, arañita, sí, arañita. uh! uh ¿Qué me contás vos? ¿Qué me contás, guachi? Guachi, ¿qué me contás? ¿Qué me contás? Dale, ¿qué me contás? Dale, decime que me contás. Dale, bla bla bla dale, dale. Los números. Gracias. Ah. Bueno, ya está. Ah, Uy, no, vos ahí vivo. Este te de guacho. Este te va. The fuck. Bueno, hasta que llegue arriba, creo que este va a ser el final del video. Así que, chau.